A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está a organizar o evento FEB Career Fair, um evento dirigido a estudantes, eh, graduados e também a outra comunidade eh, académica e profissional que queiram frequentar este evento e nesse âmbito nós vamos ministrar uma formação gratuita de redes sociais das 5h30 às 19 horas, dia 13 de outubro vai ser igualmente transmitido em direto ou podem vir presencialmente a é esta iniciativa que pretende partilhar as boas práticas nas redes sociais, dirigido essencialmente a estudantes graduados, mas também a outras pessoas interessadas em aumentar competências nas redes sociais. Por isso, veja online em direto ou então venha presencialmente.